Euh, j'avais vu euh, qu'il y avait un colloque euh, filmé les Gilets jaunes, filmé les Gilets jaunes avec des films de Pierre Carl, entre autres, et de Ruffin. Alors, ben, je vais quand même réfléchir à ça parce que je sais que Pierre Carl et Ruffin, dans un film de Ruffin, qui s'appelle Je veux du soleil, en gros, il dit aux gens qui l'interviewent Je suis formidable, vous êtes formidable. C'est un peu la méthode de, de Trump dire aux gens qui sont formidables et après, euh, ah bonjour. Bonjour monsieur, c'est interdit à filmer dans ah, le s'il vous plaît. d'accord.